هلو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheeqo waxaan codkaa kor qaad wax yar haye sheeqo waxaan ku yiri waxaan joogaa qurbaha waa garta guri baan deganahay guriga aan deganahayna waxaa le nin gaal ah waa garta guriga markaa guriga isagoo maran baan ka kiraysta ninka gurigii anigaa gogladoo oo hurdadii fadhigii dhigtay guriga marka waan sii kareeyaayo dad kalean kasii kareeyaa asagana ima oga diinta maxay ka leedahay ma banaan akhi wakti ma banaan arrintaas waa dembe dadka yurub joogan waa ku dhacaan inta badan ah, guriga hadduu kugu og yahay inuu ah, sii kareysan kartid ama guri consul kusii dowlad kusiiso lagu ogolya inaa sii kareysa gaar wey ah. laakiin qofka wuxuu lahayna ma gadi karo wuxuu lahayna ma ijaari karo waxaan xaq alkhayr waay xaq alkhayra ku jiro dad badana guryahan ka tagaan dad kale kasii qaataan lacag lacag xaaraan ay cunayaan marka ilaahay laga cabsado yaa la samayn arrintaas waa dhagar iyo khayaano iyo way diintana ma qabto insha allah